こんにちは、粟田洋介です。以前別の動画でマットフレームの作り方をご紹介したんですが、それよりもはるかに簡単な方法で楽そうできる方法を今日はやりたいと思います。マットフレームを切るのは難しすぎるとか、まあそこまでやらなくていいや、まあ時間がないからという方におすすめの方法です。マットフレームというのはこういう マットボードをくり抜いてで裏から絵とか写真をこういう風に入れるものですね今日もマットボードをこう用意したんですがこれは別にこんなボードじゃなくて普通のペナペナの紙でも大丈夫ですでちょっと額を用意したんですがこれに合うようにちょっと切っていきます んな感じで切れましたが、このボード切るの大変だと思う方は、色が良しとかを使えば、ハサミとかでも簡単に切れます。で、何をするかというと、すごい簡単で、ちょっと一枚小さい絵をここにマウントします。マウントするというのは、紙の上にこういう風にするのをマウントと言います。で、テープとかで こうやって留めますだいたい真ん中ですねでこれをこうやって楽に入れて完成ですこんな感じで出来上がりましたでこれ動画撮る時に光っちゃうんでガラスが入ってないんでこういう風に浮いちゃってるんですけどここにガラスを入れると こんな感じで引きとなります。で、ここ長さ測らなかったので、ちょっとまっすぐじゃないんですけど、気になる人は、このね、長さを測って、で、ちゃんとくっつけてもいいと思います。ただこれ簡単な方法ということだったので、こういう風に大雑把にやってみました。私はこうやってマウントするときは、きちんと測らないことが多いです。 あとこれアクリル絵の具とかそういうので描いた場合はガラスとかのアクリルガラスなんかにこうやってくっつけとくと絵がガラスに貼り付いちゃうので額から出した時にこうくっついちゃってビリッて剥がれちゃうことがあるので、まあ、ペンとか水彩絵の具とかだったらいいんじゃないかと思いますあと鉛筆とか色鉛筆とかですねパステルとかだとガラスにこうやってくっつくわけですからガラスに結構色が移ります剥がす時に絵が薄くなっちゃうっていうリスクがあります でもそれでも気にしないっていう人はそういう風に使ってもいいんじゃないかと思います。そういう意味ではこのマットフレームっていうのは、この下に入れるので、このマットの厚みの分、ガラスから距離を取れるので、作品がガラスに直接くっつけるのを防いでくれます。あとはまあ見た目もいいんじゃないかと思います。でもマウントする方法もこんな感じで見た目結構いいですし、簡単なので皆様もぜひ試してみてください。ということで今回の動画は以上です。